Ecleidus Toikion, Biblion Proton, Protasis Protei, Epites Doteses Elteias Peperas Menes, Trigonon Isopleuron Sistesastai. Esto es Dotesa Elteia Peperas Menes, e Alpha Beta. Dei de Epites Alpha Beta Elteias, Trigonon Isopleuron Sistesastai. Dendroimen toi alpha ja stemmatine toi alpha beta. Kykloske grapto ho beta gamma delta. Kai palin dendroimen toi beta ja stemmatine toi beta alpha. Kykloske grapto ho alpha gamma i. Kai japotu gamma se meiyu. Katotemnusin allelus hoi kykloin. Epita alpha beta se meijal. επισκέπτοσα ευτέγειαι αί γάμμα αλπα, γάμμα βέτα. Καί επέτος αλπα σε μέγιον, κέντρον εστι του γάμμα δέλτα βέτα κύκλου. Ise estin e alpa gamma, ei alppa beta. Parin epeto beta se meion, kentron esti tu gamma alpa i kykly. Ise estin e beta gamma, tei beta alpa vektorer kaj gamma alfa de alfa beta ise kateraa ara doon gamma alfa gamma beta de alfa beta estin ise kade toi autoi isa kai allellois estin isa kai he gamma alfa ara de gamma beta estin ise hai tres arat hai gamma alfa alfa beta beta gamma isai alleloi siisin, isoperon ara esti to alpa beta gamma trigonon. Kai synestatai epites to teises elteias peprasmenes tes alpa beta. Epites to teises ara elteias peprasmenes trigonon isoperon synestatai. Hoper edei poiesain.